Что такое робот-текст? robots.txt? Robots.txt – это текстовый файл в корневом каталоге вашего сайта. Он содержит инструкции для поисковых роботов. С помощью этого файла можно запретить индексацию определенных страниц и разделов вашего сайта, указать основное зеркало сайта, а также указать на путь к файлу sitemap. Полезность robots.txt можно наблюдать на примере закрытия от индексации технических разделов вашего сайта. Если технические страницы у вас открыты для индексации, то поисковая система постарается выбросить из индекса эти страницы. Случайно она может закрыть и полезные страницы вашего сайта. Как создать robots.txt? Создать файл robots.txt можно с помощью обычного блокнота. Поместите его в корневой каталог вашего сайта. Первое, что сделает робот поисковой системы, зайдя к вам на сайт, это прочтет файл с инструкциями. Как настроить robots.txt? Для настройки robots.txt используются две основные директивы – user agent и disallow. Первая директива определяет, какой именно поисковой робот будет выполнять запрет на индексацию, прописанный во второй директиве. Пример. В таком виде инструкция будет запрещать к индексации весь сайт для всех поисковиков. Если после disallow прописать путь к каталогу или к файлу, то робот перестанет их индексировать. Никогда не прописывайте несколько путей в одной строке. Такая строка не будет работать. Если вы хотите наоборот открыть файл или директорию к индексации, то воспользуйтесь командой LO. Также в robots.txt используются и дополнительные директивы. Директива host используется в том случае, если у вашего сайта есть несколько зеркал. Эта директива указывает на основное зеркало вашего сайта. Именно он будет присутствовать в выдаче поисковых систем. Директива sitemap – это команда, которая помогает поисковому роботу определить, где находится файл с картой вашего сайта. Директива crawl delay используется для задержки между загрузкой страниц вашего сайта поисковым роботом. Это будет полезно в том случае, если на вашем сайте очень много страниц. Например, crawl delay 5. Пауза между загрузками страниц будет составлять 5 секунд. Request rate Отвечает за периодичность загрузки страниц поисковым роботом. Пример. Робот будет загружать одну страницу в 10 секунд. Директива Visit Time определяет промежуток времени, в который роботу разрешено загружать страницы. Время нужно выставлять по Гринвичу. К чему приведет неправильная настройка robots.txt? Некорректная настройка файла robots.txt может привести к тому, что к поиску будут открыты страницы, содержащие конфиденциальную информацию о ваших пользователях или покупателях. И наоборот, нужные страницы могут быть запрещены к индексации роботами поисковых систем. Как проверить правильность настройки robots.txt? Для этого можно воспользоваться сервисом Яндекс Вебмастер, который называется «Анализ robots.txt». Впишите в поле имя проверяемого домена, и вы увидите все ошибки.